大家晚上好啊！如果说你在靶场打枪的时候，旁边有这个有人打短管 AR，而且还用这个枪口制退器啊，就是这个 muzzle break，然后震的你呢，你根本没办法射击。如果你有类似的经验经历的话，记得在这个视频的下方点赞、留言、加关注啊！因为我们今天要讲这把枪呢，它带一个非常非常大的枪口装置啊。哎，大家已经看到什么牌子了？JP，什么牌子呢？精品牌。 <laughs> 好。 这个不给大家卖关子了。今天呢，其实给大家带来是这把，呃，JP 五啊，这个九毫米的这个，呃，比赛神器。为什么这么说啊？这个枪我还是跟大家一呃之前一样，从头往后讲。这个枪大家也看到啊，这个枪口啊是有一个非常非常夸张的这个制退器啊，大家看到了？对，非常非常夸张。侧面呢没有开槽。 但是呢，是上面有开槽的，所以说能够帮助这个枪控制这个枪口的这个上扬，所以说还是很爽的。但是呢，它没有两边的这个侧面的开槽，所以说这个你左右的这个射手呢，不会说因为这个左右的开槽吵的或者是震的已经受不了。当然了，这把枪呢其实是九毫米的，所以说呢，这个说它有多震呢，其实也没有那么夸张，对吧？所以说还是可以在接受的范围内。 但是这个枪啊，枪管大家看到，它这个是这个 JP 做的，这个枪管是这种类似于这种镜面的，很很漂亮。而且呢，其实上面是有铭文的，大家能看到吧？JP 其实如果大家知道这个品牌，当然这我今天不是讲这个品牌啊，就如果大家了解这个品牌的话，它其实做赛枪出身的，呃，所以说呢，它的枪管的这个工艺啊也是非常非常的高，所以说这个枪啊精准度是非常非常可以的。 呃，为什么说这把枪是个赛枪？大家看到，其实这上面前面是一个又黑又粗又长，对吧？是这么一个柱子。这个柱子呢，并不能让你加装很多像皮鬼一样加装很多的战术配件啊。这个更多的其实帮助你这个在比赛的时候啊，有更好的这种操操纵感，对吧？很好的去帮助你去找这个，对吧？找这个方向，非常非常舒服啊。 而且它这个做的相对来说还是镂空做的比较多，所以说轻量化设计做的呢也是相对来说比较好的，看到吧？哎，有没有感觉这个这一期视频的这个质量和这个呃对焦要比以前好很多呢？因为这个 iPhone 和这个苹果的更新了，所以说对吧？科技啊还是第一生产力是吧？然后说完这个前面这个护目啊，然后我们再接着往后说，就它这个枪的这个内部的结构。 我给大家看一下这个地方，大家看到吧，也是有 JP logo 的。但如果我把它打开啊，我把它打开，然后锁上。如果说大家看这个地方，这个地方看到没？哎，可以找一下对焦啊，啊这里。如果说熟悉枪械的小伙伴，是不是已经猜到我要说什么？没错，这个枪呢是。 Roller Delay 的这个 Blowback，啊，这个枪的这个设计的这个原理呢，跟这个 MP5 啊是一模一样的。所以说射击的这个后坐力的这感觉，呃，非常非常的柔。然后再加上它有这个枪口装置，所以说又没上跳，然后后坐力呢非常的柔。所以说这个枪想打慢非常非常难。呃，当然了，如果说你这个想打特别快，你可以，哎，对吧？扳机上可以多多多练练，对不对？或者是对吧？搞一搞。 然后呢，再给大家说到它这个操作，这地方因为它这个这把枪设计呢，完全就是为了比赛而做这个设计初衷，所以说大家可以看到这个弹匣解脱钮啊，非常非常大，是而且双侧的，这一侧可以解脱，这一侧也是有传统的这个 AR 的这个解脱钮，看到没？所以说如果说我在这一侧按，看到吧，效果是一样的，对吧？然后同时呢，这个空挂解脱啊。 这一侧相对来说，这个解脱呢比较大，空挂解脱比较大。这个是锁止啊。如果说你想这个解除空挂的话，你在另外一侧，对吧？跟这个 MPX 和这个新的很多这个枪设计都都非常像。其实你可以用这个解脱这个弹匣，然后呢解除空挂，对吧？就这个就可以了。所以说这个操作起来非常方便。但如果说你想挂上这个空挂的话，这个按钮啊就帮不上你了，对吧？完全用不上，了，你还是得用这个左侧。 所以说这个呢，就是给大家说的，就是你如果说你是比赛为目的的话，这个还是非常非常香的一个设计。呃，然后呢，这个视频里大家也看到了，就是这把枪呢，其实用的是这个格洛克九毫米的弹匣。所以说，如果说你家里有这个这格洛克九毫米，呃，而且很多地方这个，尤其像加州啊，这呃，或者是说像这个，比如说华盛顿州，呃，禁止了这个。 标准容量弹匣，对吧？就毕竟是标准容量嘛，对吧？所谓的这个十八发以上，呃，你如果说你之前买了，对吧？你但是你后面你买了这把枪，哎，你也可以用，对吧？你三十发、五十发弹鼓，对吧？你想搞多少搞多少。当然你后面再买的话，可能买不到，只能买十发。但是十发的话，它用起来有没有问题呢？没有任何问题，对吧？它就是稍微短一点，插进去其实一样用的。所以说这个枪，这个弹匣的这个。 呃，既然用的是格洛克弹匣，所以说呢，它这个弹匣，你想就是副厂啊，或者是说，假如说你你所在的州没有任何限制，弹匣买起来是很便宜的，所以说你不用担心说，不像西格绍尔这个弹匣税，对吧？或者是 HK 的这个弹匣税，一个弹匣五六十，对吧？一般人也烧不起买那么多弹匣，这个呢就不用担心，对吧？你搞搞一搞，搞几个弹匣无所谓，也不也不贵，对吧？十块钱可能都用不上。然后给大家看一下这个枪身铭文啊，非常非常的漂亮。 对，而且它是 JP5，然后 caliber 是 multi caliber，它写 multi caliber 意义就是说，对吧？你可以打什么点四零啊，对吧？各种各样的这个呃口径的都可以。而且它这个上面呢，导轨啊也有这个铭文，对吧？就是你所谓你可以放在什么地方，然后呢方便你的方便你记忆。然后同时呢后面还有这个大的 JP logo 啊，然后后面再往后面是这个。 JP，但是它有 logo，但是其实用的是这个 Radian 的这个 Raptor 这个 charging handle 啊，非常非常大，所以说也非常非常好拉，然后很香。如果说这个枪就是怎么说，你让我说吐槽它，它的的这个唯一不爽的点，我觉得就是它这个枪口没办法装消音器，就是毕竟是比赛嘛，对吧？你看这底下到处都是它这个 logo，看到吧？ 毕竟是以比赛为为为初衷的，所以说，对吧？你也没见哪个人去打这个 three 杠比赛或者 PCC 比赛加个消音器，对吧？除非你像在这个华盛顿州你打 Black Rifle，对吧？你接更接近于说所谓的这种，呃，这种 operator，对吧？哎，什么要切帕呀，什么之类的，慢慢打什么，不是那种玩意儿的话，就是你打 PCC 比赛，对吧？这个枪其实非常香的。好，再说往下说啊，它这个 Fire Selector 啊。 也是这个安比的，就是双侧两项两侧都可以用，所以说也是非常舒服的。然后呢，它这个握把可以看到吧？握把也是它 GP 它自己家的。就如果说你的手呢是欧美人标准的这个手啊，呃握起来握这个是非常舒服。但是我呢是亚洲手里面中号偏小啊，我说的是手的大小，没说别的大小。大家可以看到啊，就是。 它会我的每个手指中间会有缝隙，其实有点握不牢。我喜欢这样握，对吧？我喜欢这样，我就是手枪的习惯，喜欢这样握。但是如果说要握它的话，要这样握。当然了，这个东西其实对于我来说，只是手感上可能没有那么好。但是对于我说，这个射击上来讲，有什么明显的这个这个呃不爽的话，其实并没有，因为这个主要还是对吧？左手左手拉住了抵住，对吧？这个手唯一的就是干这个用。 对吧？这就可以了，对吧？所以说，对于我来说，呃，可能这个人机功效上就有点稍微硌手，但是不影响吃素。这个呢，就是如果说你想后场换的话，对吧？也比较容易啊。当然，这个是你有有这个选择，对不对？然后后面，呃，这个是有点类似于像 Macpo 的这个呃后托，啊，但是它是另外一个牌子，我给大家看一下，看到没？ 这个牌子我没听说过，但是有三个 QD 的这个点，我估计它应该是双侧都是 QD 的。然后呢，操作方式一样的啊，然后也是可调的。然后呢，包括 Buffer Tube 上也有它的这个 JP 的 logo，所以说这个枪就是到处你只要能看到的地方，它都给你搞上 JP 的 logo。了。所以说还是看上去这个枪做工还是非常非常优秀的、优质的。而且你看前面这个铭文啊。 JP Enterprise，对吧？哎，啥意思呢？精品企业，对吧？啊 p e r f o r m a n c e Firearms，哎，就是做赛枪的，就是好比说，哎，哥开一个这个汽车厂，只造兰博基尼，对吧？只造法拉利，只造这个跑车，不造 SUV，就是这个概念。所以说这个枪非常非常的舒服，非常非常香，打起来非常非常快。然后呢，给大家。 说到这儿，哎，声音真好听，好听吧？然后呢，给大家体验一下这个扳机的这个手感啊，哎，哇，没想到哎，然后扳机的 reset，就仅此而已，然后没有任何 take up，就是 one stage。 Single stage 的扳机啊，哎，放开，然后再压，就击发了。所以说扳机啊，真的是非常非常非常非常的轻，就是你想打慢了，那只能说你手练的不够，对吧？你平时多练练，对吧？多练练，然后你手就快了，就可以很快很快的拨动这个扳机。这个这个呃，扳机的手感，我觉得。 是我打过所有 PCC 里面手感最好的扳机。如果说呃，当然我只是原厂啊，呃，如果说最烂的扳机的话，我觉得可能是这个呃 BNT 的那个 TP 九那个扳机挺烂的，其次可能是 HK 的 MP 五或者 SP 五那个扳机也挺也挺拉的。呃，当然就是这个扳机以及这个新的这个 MMPX 它这个扳机，其实因为因为 m p x 用的是 t i m m 的扳机嘛，所以说也很不错。但是这个比那个 t i a m 扳机个人感觉。 还更舒服一点，因为它这个行程非常非常多，而且是 single stage。大家都知道我喜欢 single stage 的扳机，所以说你只要拨的够快对吧？这微操够快，这把枪能打非常快。好，这个呢就是给大家讲讲这把枪啊，从头到尾给大家看一下，非常非常精致漂亮的一把枪。哎，很舒服啊，而且这个人机功效也非常非常的高，可以看到吧？ 因为这把枪呢是 roller delay 的 blowback，所以说大家可以看到这个里面并没有这个导气槽啊，或者是说这个活塞之类，没有任何这种机构，只是一个枪管而已。而且这个枪管，就是因为这个枪是 unloaded，对吧？大家可以看一下，自由浮动式枪管啊，就是枪管和护木它是没有挨着任何东西的。 啊，很多人说啊，你不要把枪对着屏幕，就是感觉很不舒服。我对的是我的手机的，没有对到任何人。然后觉得这个极度不适的话，那可以跳过这一段。哎，可以看到吧？啊，这就是自由浮动式枪管的这个，呃。 这外面刮大风了，所以说灯会闪一下。这是自由浮动式枪管的这个定义，因为很多之前小伙伴问我什么是自由浮动式枪管，这就是自由浮动式枪管，就是枪管和这个护木是完全没有任何接触的。所以说，当你握着这个护木来回动，或者是架脚架之类的，不会说因为有护木碰到这个枪管，而影响到这个枪管的精度。这个是精射，任何精射手枪呃，不是精射步枪啊，都要具备的一个基本素质。然后呢，上面呢，这是六婆的这个。 红点儿啊，这是所谓的叫 LCU 啊，很有意思的一个红点儿。然后给大家开机看一下吧。哎，就是这个红点儿就是有个槽点，唯一的槽点就是它会频闪。我不知道屏幕前的你能不能看出来。啊？就如果说你快速追踪目标的时候，它会有频闪。这是我我觉得这个红点唯一的一个一个一个槽点。 就有点像那个春田公司那手枪上红点那个 WASP，就是那个那个红点，那红点就是在手枪上嘛。所以说，当我的这个举枪、这个追踪这个目标的时候，就会那个屏闪那个 LED 灯就点点点点点点点点点点点点点点点，所以感觉视觉上不是特别爽。当然，如果说你想看这个呃红点的这个更多的这个测评啊，呃。 多留言，多关注我的频道，这样的话，这个你也不会错过这个关于这个枪红点测评的这个小视频。好，那今天关于这把枪啊，就是我也给大家就是简单介绍到这里。呃，如果说你是拿做拿拿这个枪打算说做这个参加比赛或者怎么样的话，我觉得这个枪啊可以做一个非常好的一个入门的一个呃一个选择。呃，当然如果说你想说做什么家防之类的，我觉得这把枪稍微有点 over k i l l 就是价格来讲它不便宜，然后其次呢它这个。 呃，有点长，对吧？就是毕竟家防这东西，CQB 嘛，越短越好，对吧？如果说你家是几个 acre 的地，那那是另当别论。那觉得可能五五六比这个九毫米更更实用一点，对吧？但是综合来讲，这把枪在靶场打起来是非常非常舒服，非常非常爽，而且能能够快速的。 激发出你的潜力啊！就是如果说你打不好，那绝对是射手问题。但是拿这把枪和你普通别的这个九毫米的这个 PCC 来做对比的话，这把枪绝对是能够碾压其他这个靶场其他的小伙伴。所以说，假如说你是装备党，或者说哎哥不差钱，但是就在靶场那点，对吧？不能丢人，不能丢份儿。这把枪是绝逼的这个特别特别特别值得入手的这个 PCC。好，那今天关于这个精品企业。 或者是对精品企业出的 GP Enterprise 出的这个呃 GP 五的简介，我就给大家介绍到这里。呃，还是还是得跟大老观众说一下啊，就是大家看到的这个背景呢也都不一样了。啊，也是最近由由于这个搬家特别忙，所以说这个视频呢，呃，我尽量都给大家都补上，就是一周尽量能出两期，然后把视频之前这个呃一个月的一可能一个多月吧这个空档期我给大家都补回来。 啊，当然这个东西呢，可能需要大家这个多多支持，然后呢多多这个怎么说？呃，有一些耐心嘛。这个毕竟不是说说补能立刻补回来，而且最近工作上个人工作也比较忙，所以说这个整个时间我要合理的、更合理的安排一下。啊，当然了，后面好在也是这个，因为十一月、十二月基本上都是属于这个在美国嘛，属于这个假期了，所以说呃身边的小伙伴不会那么忙，但是我的这个工作可能还是一一直以来还会比较忙。 但是也会抽时间尽量把这个之前该补的东西都补回来。但是好在，哎，对吧？苹果公司比较给力，这是出了这个新的这个录制视频的功能，也让大家能够更方便的，对吧？把枪看得更清楚，对吧？不会像以前这样跑焦失焦，对不对？对吧？所以说这个呢也是怎么说，科技啊真的是可以的。好，那那今天呢就给大家把这个枪啊就讲到这里。如果说， 呃，老样子，如果说有什么问题或者是有什么建议的话，也可以在这个视频的下方留言，然后呢，我都会一一做回复，对吧？大家如果老观众都知道了，就是有有问必答，对吧？当然，如果说你想更好的支持频道的发展，对吧？你可以说参考，呃，考虑一下加入这个油管的这个大会员。好，那我废话不多说，我们今天的视频就给大家讲到这里。呃，如果说 <tsk> 想搞这把枪啊，哎，可以搞，值得值得值得值得收的，真的值得收，很很帅的一把枪。 呃，还有就是稍微来讲有点沉，就是毕竟枪管比较长，比较比较粗了。这个枪管，呃，就是对吧？你就是说女生来打的话，哎，可能稍微有点有点重，比这个什么 SIG 的 Copperhead 这这种小短枪来讲，可能稍微稍微来说要要沉不少。但是你要是个男子汉，对吧？这个枪你要觉得嫌沉，那多去健身房。好，那今天视频到这里，拜拜。 大家看到啊，六点五毫米 Norma 的子弹，然后我们这要打这个 red eye target 这个铁铁板，看它这能不能 hold 得住这个六点五啊？距离比较近，只有一百米，我们拭目以待。 Big difference. OK，靶子就是完好无损。然后大家可以看到啊，就是百米六点五，然后加了消音器，然后你可以很清楚的听到靶子这个金属撞击的这个声音，对吧？但是靶子还完全没有任何问题，所以说靶子质量非常的好，什么口径都可以啊，当然点五零可能除外。